y vengo a hablarles sobre algo que mucha gente desconoce y es un proceso que se llama certificación laboral. Certificación laboral es un proceso que lleva la persona a la residencia permanente en este país. Mucha gente piensa que la única manera que una persona adquiere su residencia permanente en los Estados Unidos es a través de una petición familiar una inversión, asilo político, etc. Pero hay un proceso que se llama la certificación laboral que es aún más eficiente, no hay falta de números disponibles de residencia en este momento y muchos de ustedes que no tienen quien los pide por petición familiar, si tienen algún empleador quien los va a pedir y los pone en posición de adquirir la residencia permanente en este país. ¿Qué se requiere para que uno haga lo que se llama su certificación laboral. Tiene que tener un sponsor, un empleador, aunque usted no trabaja para él o ella, aunque y si trabaja para ella está bien también, quien lo pide para el futuro, antes del departamento de labor primero, se certifica su trabajo, su calidad de trabajo y al ser aprobado pasas del departamento de labor a inmigración y se hace residente. ¿Qué requiere del empleador? Dos cosas. Una, es de que el empleador muestra de que él tiene la capacidad monetaria, económica de poder pagar a ustedes en el futuro. ¿Cuánto es el monto que tienen que demostrar como ingreso de la compañía para poder demostrar que le pueden pagar mínimo 60 mil dólares netos al año en la compañía? De nuevo, ¿cómo se muestra eso? con la declaración de impuestos del último año de la empresa. La segunda cosa que hay que demostrar para que sea aprobado su certificación laboral es que usted sea determinado de ser el mejor candidato para el puesto que se le ofrece. ¿Cómo se hace eso? Se corre anuncios antes de la prensa, internet, revista, periódico, etcétera, en cual se anuncia el mismo trabajo que se le ofrece a usted con la idea que ese anuncio provoca personas que van a competir para el mismo puesto en su contra. Debido a la situación real que existe en Estados Unidos en cual básicamente todo el mundo tiene trabajo, la probabilidad de que ustedes sean certificados por el Departamento de Labor de ser el mejor candidato es bastante alta. Por lo tanto, certificación laboral es su solución para la residencia en este país. Si quieren saber más de esto, por favor nos contacten al número que usted ve en la pantalla o por las redes sociales y pronto seremos sus representantes. Muchísimas gracias.